前にを信じてるない私の前に立つ者はどんな能力を求めて絶対に行くことはない もらったダムダムダムダム